Huh? What? You want me to talk about DDGTLC again? Well, just watch the first part. That's everything you should know. Aber das sagt uns nicht, was wir eigentlich für das Event tun werden. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, du hättest schon davon gehört. Hab was gehört? You know. The bird is a word. Oh, well, a bird, bird, bird. Bird, bird, bird. Hätte hätte ich, hätte ich, hätte ich jetzt noch. Hätte ich, hätte, wäre gut. Als sie sich das vorstellt, schüttelt Yuri angstvoll den Kopf. Jungs, Mädels, Personen, Geschlechter, Feministen, Social Justice Warriors, LGBT, triggered! Okay, ah, shut up. Ich, ich denke, ich habe wirklich eine, keine Wahl. Hahaha, das sind alle. Du bist der Beste, Yuri. Dieser Club wird ernsthaft der Tod von mir sein. <laughs> <laughs> Foreshadowing, bitch. Oh god. and she knows. Is it a good canary? No, no, no, no. Because I'm here, and I will, will be the death reason. The reason why she kills her. Uh, I mean, why she dies. Ich möchte, dass jeder von euch ein Gedicht von dir wählt. Wait, what? Wait, what, what, what? From me? But I only wrote one. Not for everybody, unless it's the same one from the first day. So maybe yes. Ich werde anfangen, um allen zu helfen, Ken wenig wohler zu fühlen. Kann ich weitergehen? Nope. You stay here in this room with us. I planted the bomb, okay? I, I didn't plant the bomb here. Ich habe nur gehofft, ein gutes Beispiel zu geben. Bist du bereit, als nächstes zu gehen, Sayori? Ich werde als nächstes gehen. Wow! Yuri ist plötzlich heiß! She's not fired up, she's hot! Okay, I don't I don't really what's the real translation of this of fired up is, but at least not hot. Yuri's not hot. The thing goes oh, please, not, not not this stream again. Oh man, ich bin wieder Burnham, letzte hier. Mach dir keine Sorgen, ich bin auch reingelaufen. Ich hoffe nicht in die Tür, because Autsch! Ein Edge. Hast du wieder Klavier gespielt? Ja. <laughs> müssen eine Menge Entschlossenheit haben. Die müssen eine Menge... Undertale-Joke! Hab nun, vielleicht nicht... Undertale-Joke! Aber ich denke, Leidenschaft. <clears throat> Herrgott nochmal! Du machst dir zu viele Sorgen um mich, Alter. Mir geht es gut, siehst du? Theory, Techman, brightest lächeln. I know what you're thinking. I know what you're thinking, Sayuri. And this smile, even though it's, it's even though it's just, just, oh, it's not good. It doesn't mean you're happy. And I know that. That's not good. Monika steht von ihrem Stuhl Schreibtisch auf und geht durch den Raum zu Sayuri. Ich beobachte, wie sie neben Sayuri niederkniet und saft mit ihr spricht. Ich werde jetzt das Gute nachmachen. Hey Sayuri. Ja, Monika, was gibt's? Ich habe gerade mit Roman geredet und er möchte, dass du bitte... Warte, was? Ja, das war das Wort. So, bitte, mach das auch. Ich bin immer noch ein wenig überrascht. Ich dachte wirklich, dass du versuchen würdest, deine Gedichte so zu schreiben wie Yuri. Aber sogar Na oder sogar Natsuki. Aber am Ende... Ja. Äh, ich denke, du bist... Äh, wise. Wise. Wise. Ich denke, du bist Pronon-jenige Pronon diesen am meisten mag. Warum? Du willst nicht mit allen anderen näher kommen? Warten. Ja? Okay, that was that was something Something weird. Es <coughs> Tut mir leid, dass ich immer überstehe und zu diesen Schlussformen komme. Ich bin nur ein bisschen zu sehr daran gewöhnt. Überdenken. Abneigung. Kollaboration. Or is it just because Stop. just random words? In gewisser Weise ist es fast paradox. Denn wenn wir alle Antworten hätten, würde die Welt nicht anfangen, ihre Bedeutung zu verlieren. Weißt du, das ist eine Sache, die ich bemerkt habe. Es scheint, als würden alle im Club lieber über Dinge schreiben, die eher traurig als glücklich sind. Hey, but people can try. Und that's aber reden. Menschen sind keine zweidimensionalen Kreaturen. <laughs> okay, this, this sentence is somehow funny. Ich denke, das wüsstest du besser als jeder andere. Meinst eindimensional? Ah, ja, das. <laughs> oh boy! not one-dimensional, no, two-dimensional. Like a game, like a visual novel, like Doki Doki Literature Club. Mm, That's too much foreshadowing right now for today. So so. That was the review of DDGTLC and the end of the whole review series. I hope you enjoyed the series and the next video will be another highlights video. I had fun doing this redo series, but I'm not gonna plan on making a version 2 of it. Why? Because why should I? I mean, the whole redo series was just about me showing you how much I improved within a year. So ending the redo series on the same playthrough I started getting my own editing style is a bit wholesome I think. But I hope you enjoyed the series. And here you can watch the whole video series with the links to the original video. And until next time, you're the Erm.